La chaleur de la journée laisse place à une agréable soirée dans la capitale kirghize. Sur le fameux boulevard Erkindik, connu aussi comme Dirjinka, se mélangent tout autant les habitués du quartier, les touristes et la jeune génération. La soirée tombée dans cette partie huppée de Bishkek, c'est au club de 147 que se réunissent les amateurs de stand-up, où chaque semaine, quelques-uns d'entre eux se risque à monter sur scène pour s'essayer à l'art de l'humour. Сейчас вот в стране нет работы, и вот у всех, да, кризис, да? Вот у кого кризис, похлопайте, пожалуйста. Просто это ничего страшного, просто настоящий кризис это вот, когда вот вместо туалетной бумаги вот стоит вечерка. Когда вот, вот когда вы по ней искали вот вчера еще работу. Ce rendez-vous hebdomadaire est organisé par une association Stand-Up Comedy Bishkek. Créée il y a 4 ans, elle compte désormais près d'une cinquantaine d'adhérents, dont la plupart sont d'anciens participants ou lauréats du concours d'humour interuniversité KVN, né à l'époque soviétique, mais qui reste une véritable institution dans les pays de l'ex-URSS. Ces jeunes qui se succèdent tour à tour sur l'estrade du bar évoquent les différents problèmes que la société kirghize traverse, notamment le chômage. La majorité d'entre eux n'ont pas trouvé le travail suite à leurs études. Parmi eux, Beka, qui a monté un petit commerce à défaut de se voir offrir un poste à la hauteur de son diplôme. Il fait du stand-up depuis deux ans. со зрителями общаться, говорить свою жизнь и понимать, что вот зритель в твоих шутках, в твоих высказываниях узнает себя. то это, это ни с чем не передаваемо. Да, голос. Голос общества в целом. А голос вот именно то, что сейчас на данный момент в стране происходит. Именно это А в стране происходит то, что ну, чуть э, не самая экономическая Э, стабильная ситуация вроде то, что мы, мне кажется, мы из-за того, что еще кризис, то, что ну, мы тесно связаны с Россией, с рублем, что курс не самый лучший, если в любом случае отдает. Э, средняя зарплата, если я не ошибаюсь, у нас, например, 9 тысяч, по-моему, максимум. А при нынешнем курсе, курсе с, э, с, при ценах это, мне кажется, нереально прожить, то не знаю. А это молодежь, это не, не какой-то вот население, это молодежь, нам, и которому надо строить семью, там, заводить э, детей. и за 9 тысяч в месяц это абсолютно, конечно, адекватно, то что это невозможно сделать. Мне нравятся шутки, где вот стендапер выходит и говорит то, о чем многие молчат которым не принято говорить а в том или по, по, по, тем или иным причинам. В этом плане Кыргызстан наша а, самая вот свободная сторона во всей Центральной Азии. Мне кажется, свободнее, чем в России даже. в России, чем в других республиках Потому что у нас свобода слова. Si ce jeune artiste peut se réjouir de la liberté du parole au Kyrgyzstan, la situation est tout autre dans l'ensemble des pays voisins. Parmi eux, l'Ouzbékistan impose à ses artistes de posséder une licence pour se produire dans le pays. Précaire, cette licence peut être résiliée pour divers motifs, comme par exemple ne pas réunir 250 spectateurs lors d'un concert à l'étranger et ainsi nuire à la réputation de l'État. Ça a été le cas de Sitora Farmonova. Cette artiste du groupe KVN Asia Mix s'est vue privée de sa licence pour n'avoir en plus pas déclaré ses concerts à l'étranger, provoquant une mobilisation en sa faveur, notamment au Kyrgyzstan. La direction du stand-up Comedy Bishkek est malgré tout contrainte de veiller à la façon dont sont traités certains sujets sensibles. À ce jour, l'association affirme n'avoir jamais interdit de sujets aux participants de ces soirées, mais Aybek, le directeur, et Nagui, le rédacteur, nuancent tout de même cela. Мы, конечно, стараемся э, религию не трогать, потому что сейчас это в целом мировая острая проблема <laughs> религии. Мы работаем на, э, так сказать, имя стендапа, потому что мы хотим, чтобы за стендапом закрепилось имя как людей, группа людей, которые шутят правильно, грамотно, может быть, даже воспитыван. Самое главное, как бы эстетично. Это все можно подать э, в разной форме. То есть взять какую-то жесткую шутку и как-то ее обыграть. К примеру, есть у меня такая старая шутка про религию, допустим. Так, Джамаль, вот бывает, держись. как бы люди держат пост, э, перестают есть на определенное время, а есть те люди, которые все это делают на показ. То есть э, выкладывают это в Инстаграм. Это уже не пост, это как бы репост. Такая То есть а, понимаете, да? Это уже больше такая эстетичная. То есть насчет нее никто и ничего не скажет. А если напрямую, как бы кос, не косвенно, а напрямую задевать, естественно, вот такое мы убираем. Пока. Политику тоже трогать можно. Наш президент оказался очень талантливым человеком, не только в плане политики, но и песни, да, это и поет песни. Творчество. Почему а не пошутите то, что он поет? Как э, человек, пишущий юмор, пытаюсь подумать, да, прикольный президент, поющий президент, не в каждой стране поющий президент есть, да? Э, я подумал, такую шутку, пример шутки, да, например, почему бы мне не жениться, но э, друг говорит, а что сейчас не жениться? Я говорю, я жду следующего года, а зачем? Чтобы Атамбаева позвать себе на, кор на корпоратив. Мне без тебя и в дожди сушь, Мне без тебя и в жару стыть, Мне и Москва словно глушь. Les revenus du stand-up comédie Bishkek proviennent surtout de l'écriture des scénarios pour des feuilletons ou des publicités. Ainsi, leur politique éditoriale policée se comprend aussi par le fait que leurs clients sont des médias ou des agences de publicité étrangères, et notamment kazakhs. La formule semble fonctionner puisqu'en juillet, une équipe kirghize Asia Mix remportait le prestigieux concours KVN en Russie. Мы не осознаем, э, насколько вокруг нас крутые люди. Потому что они выиграли главный юмористический как проект, фестиваль, фестиваль э, в России, это круто. Они все выходцы из КВН, Кыргызстана. И чемпионы из Кыргызстана, значит, на данный момент Кыргызстан делает лучший юмор по СНГ, на данный момент. Да? Это говорит обо всем. Что мы не зря здесь все. Говорят, что шутит тот, кто хуже всех живет или <laughs> имеет больше всего проблем. Поэтому можно и с другой стороны подойти. Но подходим с лучшей стороны. ертең менен ұйғынып жұмдым тарандым мен Жақында қарадым абарайын мен терезеден шарымдың қимылын көріп қалбаймын артта а мен упақ кетірбей жыламын алға керек болса жалға жеркіндік бульварға белек толық маға жолықсам дос балдарға